no sabíamos cómo reducir la velocidad y ni lo intentábamos, solo pensábamos en avanzar rápido y sin perder el tiempo. hasta el fin Encontrar una cura para esta locura Y dejemos de sufrir Pero el aire lo agradece Todo lo que florece Muchas tortuguitas más Ahora pueden regresar al mar Nuestra tierra se estremece no has sabido controlar simplemente soy intérprete de mi única visión En la que podemos ser una ruina O podemos elevar la sanación De una generación que toma una lección Aprendiendo que la vida vale más que una mansión Pero nos hemos hecho ciertos de un hecho Donde la gente muere de hambre y Eh, Pero no sientas tristeza por los que nos han dejado, que hacia el gran espíritu el camino han encontrado. Solo mantén fortaleza que cuando esto haya haya cambiado mi soy again Solo la luz